Ребята, вообще супер. Из зимы в лето. Красота. Море, океан, зелень, запахи. Тут ну, запахи непередаваемые. Запахи обалденные на самом деле. Здесь запахи цветов, растений. Может быть, даже самой земли. И, ну, вспомните, как приезжая на юг, вы удивляетесь этим запахом. Вот они здесь такие. Это чувство, ну, не передать. Здорово, ребята. Клево. Что еще могу сказать? Через две недели нам обратно. <laughs> Все, пока. Ну, выход в город. меняли все. Ну вот, друзья, мы и на Тенерифе. Здесь достаточно прохладно. Ветерочек такой бодрящий. Может, это от нашей зимы так сначала. Машину дали, которую заказывали. Так что чудесным не будет. Ну да, смотрите. Вот наша машина. Поедем. белая жемчужина. Зато с пультом. О, только помыли. Ну как убирается. Ну, по белу тоже все поместилось. Вот такая малышка. О, какое все тут красивое-то. Я не подержи, пожалуйста. все, зашибись. Пристегнуться. А, сам очень большие штрафы за непристегнутый ремень. Очки. Очки. Все? Все, вперед. Бамус. Подожди, я просто... Заднюю дверь, ой, передняя моя не закрыта. domicilio 922 79 69 62. Clínica Veterinaria Lejarazo. Análisis clínicos, cirugía, radiografías, vacunación. Pide cita 922 750585. Le atenderá la veterinaria Elizabeth. Excelencia en el trato. Los comercios del edificio Simón junto a tu trébol les desean feliz Navidad. Para un lavado el Duque Car Wash en el parking Playa Fañabé, a 50 metros de la playa. Limpieza a mano con servicio integral de lavado, interior y exterior. Aplicamos productos de alta calidad y somos especialistas en tapicerías. También limpieza de motor, pulido de faros y brillantado de carrocería. Recogida a domicilio 600 394 097 Disney con tecnología Active. no tienda entre Parque de la Reina y las Chapiras y vive a todo a la entrada del aeropuerto. Estaciones de servicio que ofrecen siempre la mejor atención. Market, cafetería con desayuno. On your toes, don't forget the eyes. Write a little note on your toes, don't forget the dot eyes. Look at what you wrote, goodness knows, it's easy as